Ó, um dia já, porque eu, eu fui expor minha obra num certo lugar aí, aí cheguei lá com os negócios, com a sacola de lixo, aí o pessoal abria a casa e entrava. Aí o, o, o diretor ligou, já chegou o artista, e não, isso é morador, cheio de saco de lixo, com os bonecos velhos aí. <laughs> foi engraçado, foi engraçado.